Es una pregunta que constantemente nos hacemos en Wikipedia. En momentos tan convulsionados como los que vivimos ahora, el conocimiento es el único recurso que tenemos para abrir nuevos caminos, para reducir brechas, para tener un mejor lugar donde vivir. Las y los wikipedistas creemos que un mundo mejor es posible, somos curiosas, apasionadas del conocimiento, solidarias. Editamos Wikipedia con el único objetivo de aprender y de acercar el conocimiento a las demás personas. Los wikipedistas sabemos que para ser libres es necesario romper las barreras de la información. Somos de diferentes culturas y tenemos diferentes creencias, pero nos unen los ideales de la construcción colaborativa y el conocimiento libre. Somos de diferentes creencias, ideas, culturas, pero con algo en común. Creemos en la construcción colaborativa y el conocimiento libre. Todos y todas somos y podemos ser Wikipedia. Somos un puente que reduce brechas, un ente viva que revoluciona la manera de aprender. Somos la herramienta para crear cosas útiles en la sociedad sin mayor interés que el beneficio del conocimiento. Somos Wikimedia México.